Guten Tag, ihr Lieben, aus Uganda, der Perle Afrikas. Das letzte Video äh, war auf Englisch und zwar mit meinem neuen gottgesandten Sohn Eddie Kenzo. Und ich habe so viele Anfragen bekommen, warum ist das nicht auf Deutsch? Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ich habe vor Jahren das Wort bekommen aus, aus, aus der Bibel, deine Söhne kommen von weit her. Und als äh, der Eddie an äh, meinem Geburtstag äh, eingeladen wurde von meinem Sohn Patrick und der Patrick mir sagte, es kommt heute eine Überraschung, habe ich Eddie getroffen. Ich fand ihn sehr sympathisch, aber ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Und ich habe ihn dann umarmt und spürte, ich habe einen kleinen Jungen in meinen Armen, sehr verschüchtert und sehr einsam. Dann frage ich ihn, warst du sehr viel einsam in deinem Leben? Sagt er, ja ich habe meine Mutter verloren, wie ich dreieinhalb, vier Jahre war. Mein Geburtstag ist nicht sehr sicher. Und ich wurde dann nach dem Tod meiner Mutter mit meinem zwei Jahre älteren Bruder auf die Straße geschickt als Straßenkind. Und ich war 17 Jahre Straßenkind. Und heute ist Eddie Kenzo der beliebteste, bekannteste Sänger in Uganda und in vielen Teilen der Welt. Er ist ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen. Und so möchte ich heute er wird auf Englisch sprechen und ich werde es übersetzen, sein Zeugnis auf Deutsch machen, damit es viele verstehen können und leite das weiter. Es ist ein Zeugnis, dass Gott heute noch Wunder tut und dass er Nobodies sucht, die, aus denen macht er Somebody for Everybody. Und Eddie ist so ein Mensch. Er war ein Nobody. Gott hat ihn zu einem Somebody gemacht und jetzt für Everybody. Also Gott sucht die eigentlich nichts für die Welt bedeuten, macht jemanden aus denen für jedermann. Und das ist ein Leben, das wirklich spricht von der Herrlichkeit Gottes. Eddie Schut, mm. I'm translating now. <laughs> Thank you, Mama. Uh, first and foremost, I want to introduce myself again. Jetzt möchte ich mich noch einmal vorstellen. Yeah, uh, my name is Eddie Kenzo. Mein Name ist Eddie Kenzo. And I was born in Buganda Central over Uganda. Und ich wurde im Zentrum von Uganda geboren, in äh, Buganda. Uh, yeah, in Masaka district. In Masaka district, yeah. And I was a homeless for over 13 years on the street. I spent uh, around 17 years <coughs> over homeless life. Ich habe über 17 Jahre als heimatloses Kind gelebt auf der Straße. Yeah, but now I thank God I'm not anymore. I'm just a former street kid, but right now I'm one of the biggest African musicians. Aber jetzt bin ich Gott sei Dank kein Straßenkind mehr. Ich bin Gott sei Dank einer der bekanntesten Musiker Afrikas. And I'm so thankful to God. I praise the Lord all the time because I feel so safe and happy. Und ich bin so dankbar Gott gegenüber. Ich fühle mich so sicher und ich bin so glücklich. Yeah, God got me from nobody, made me somebody for everybody. Gott hat mich als ein Nichts gefunden und hat daraus etwas gemacht für jeden. Yes. I was a homeless for a long time. Lange, lange war ich heimatlos. But right now I'm one of the biggest artists from Africa. Und jetzt bin ich einer der größten Künstler Afrikas. And I'm taking care of so many street children and many poor families. Und äh, mein ganzes Lebensziel ist, und das tue ich jetzt auch, ich versorge ganz viele Straßenkinder und arme Familien. My mom came from Rwanda with her father. They came to Uganda. Meine Mutter kam aus Ruanda mit ihrem Vater nach Uganda. Und, und wir hatten dann drei Kinder, ja, three children. Yeah, yeah, ja, children. drei Kinder. And uh, my, I lost my mom when I was very young. Habe meine Mutter verloren, als ich sehr jung war. war. And I that's why we, we went on street. Well, that's, the, that's, that's what made us go to street for that long. On my sister went her way and my brother went on his way and I also went on my way because ja. we didn't have anyone to stay. Nach dem Tod meiner Mutter, ich will das ein bisschen mehr erklären, hat uns der Hausbesitzer rausgeschmissen aus dem Haus. Jemand hat meine Schwester übernommen, die war eineinhalb Jahre. Mein Bruder ging seine Wege und ich ging meine Wege als kleine Kinder. Yes. When my mom died, als meine Mutter starb, she left her father, who was around 85 years. War noch ihr Vater hier bei uns, aber der war schon and um also, 85. And he died of depression. He, he, he felt so lonely because for us we were very younger and he didn't have anyone to take care of him anymore. Und er war er ist eigentlich an Depression gestorben. Äh, er hatte niemand mehr, der für ihn sorgt und er konnte für uns Kinder nicht sorgen, also ist er gestorben. And he was buried in a city council land because we didn't have any property. Und er wurde in einem unbekannten Grab verscharrt, denn wir hatten keinen Landbesitz. Yeah, I'm going to try to shorten the story because it's a long story. I want to shorten it so that we can people can. Ich möchte die Geschichte etwas kürzer machen. Ist eine sehr lange Geschichte, aber ihr werdet später noch mehr davon hören. I started my first job. I started working at an age of five, around five to four. Huh. I was paying. I was getting five thousand per month. I was taking care of uh, young, the cattle. Zwischen vier und fünf war ich ein Jung, ein Hirtenjunge für Kühe und habe <coughs> 5000 Schilling <coughs> sind 1,25 Euro 25 Cent per week oder per month? Per month. Im Monat hm. habe ich als Lohn 1,25 Euro. 25 I think it's bekommen. around 1 Euro, yeah? And 25 cents. <laughs> yes, I was very young and I didn't know anything by then. So I quit because they were beating me. I was, you know, I was waiting the bed. I was very young, you know. <laughs> ich ich habe doch mein, mein Bett gewettet. <laughs> <laughs> ich habe noch ins Bett gemacht in dem Alter. Und ich, ich war einfach zu jung, um, um auf Tiere aufzupassen. Und dann haben sie mich weggeschickt. Yeah, so I also ran away from there. I decided to go to Masaka to check, to look for my father. Und dann habe ich in dem, in dem jungen Alter mich entschlossen, ich gehe nach Masaka, meinen Vater zu suchen. How many miles was das away? Uh, it was like uh, 40, 50 minutes drive in a taxi. But uh, how many kilometers? I think it's like around 35, 40. Also ich wollte meinen Vater suchen, der circa 40 Kilometer von mir entfernt gelebt hat. Habe ich gehört. And uh, I didn't see him by immediately. It took me like few months. Ich habe ihn nicht sofort gefunden. Masaka ist eine größere Stadt. Hat, mir, hat mich einige Monate gekostet. I was sleeping in a wooden theater. Äh, also es war drei Monate, dass ich in, unter einfachen Umständen in einem ganz einfachen Kinosaal geschlafen habe, bevor ich meinen Vater gefunden habe. And um, after I met my father, you remember I had my brother went his way to come and look for her father, and I also went my way. My little sister, one years and old, she was taken by a, a woman, you know. Someone yeah. took her, and I went, I, I first met my brother in the tax park. He was also a street kid. So, also nachdem wir aus dem Haus rausgeschmissen wurden, von dem Hausbesitzer nach dem Tod meiner Mutter, wurde meine kleine Schwester von einer Frau übernommen. Mein Bruder ging seine Wege, er wollte sofort den Vater finden und ich ging meine Wege. Und erst drei Monate später, nachdem ich nach Massaker kam, fand ich meinen Bruder in einem Taxipark. Yes, when I met my brother, He, he took me to our father, who was a gate man. Und als ich meinen Bruder traf, hat er mich dann zu unserem Vater genommen, gebracht und der war ein, äh, ein Torhüter. Also er war ein, äh, er hat einfach die Türe in einem gewissen Anwesen aufgemacht. Er war der, wie man das auf Deutsch sagt, der Torhüter. But I was not, uh, we were not allowed to, to stay with him <coughs> because he had a small house and the company he was working for, they never allowed him to have his children. Und die Firma, mit der er gearbeitet hat, wollte, äh, hat nie zugelassen, dass er jemanden bei sich hat. Er hat ganz ein kleines Haus gehabt und wir konnten also nicht mit ihm sein. So we could only stay in a distance. When he see us, he comes near and talk to us, but we could not go where he was staying. So wir mussten, mein Bruder und ich mussten immer in einer Distanz zu diesem Tor stehen bleiben, bis er uns gesehen hat und dann kam er und hat zu uns gesprochen. After talking to us, maybe giving us anything to eat like posho, he tell us to go and sleep anywhere you can find. Und nachdem er uns äh, gesehen hat und uns etwas gebracht hat, meistens nur ein bisschen posho, was eigentlich bei uns Polenta ist, hat er gesagt, jetzt geht wieder bitte und lasst mich alleine. I don't have any education to speak of. I've never been to school that much. Ich habe auch keine besondere Ausbildung, äh, äh schulische Ausbildung. I only went for P3. Ich bin in die dritte, ich bin eingestiegen in die Schule, äh, in die dritte Klasse Volksschule. How old were you there? Ha, Mama, I don't remember. I don't, I'm not sure of my age. Yeah. Ja, er, er kann sich nicht mehr erinnern an das Alter, denn sein Alter ist ungewiss. Er hat kein Geburtsdatum, das er kennt. Yeah, but I, I, one of my, my mother's friends, she told me I was born between 1990 and 1991. Also ein, eine Freundin meiner Mutter hat mir gesagt, dass ich zwischen 1990 und 1991 geboren wurde. And und huh? Hm? when did you put your birthday down in your passport? I put on 25th uh, Er hat jetzt Christmas. den 25. Dezember gewählt, denn er will mit Jesus Geburtstag haben. Yes, I wanted to celebrate my birthday with Jesus. Amen. I feel good about it. <laughs> Das, <laughs> das gibt mir ein gutes Gefühl. Der Herr Jesus und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Yes. Um, and uh, the person who took me to, to, to, study, he got problems, so he dropped me back on the street. So, uh, die Person, die mich da in die Volksschule gebracht hat, hat Probleme bekommen und hat mich wieder auf die Straße geschickt. I started staying with footballers in Masaka in the camp and I was taking care of them, washing their dishes after food yeah. and then also... Und ich habe schon sehr früh die Gesellschaft von Fußballern gesucht und habe dann ihre Teller gewaschen und auf, geholfen aufzuräumen, was ich helfen konnte als kleiner Junge. Ja, yeah, and they're the, brought me to Kampala, to know about Kampala. Und die haben mich dann auch nach Kampala gebracht. I, when I came to Kampala, my first place was Nachivo because we had come to play and that's the only place I knew. Und der erste Platz in Kampala, den ich den ich getroffen habe, wo ich mich befunden habe, war Nachibu. Nachibu. Nachibu. It's a stadium of football. Ist ein Fußballstadion und da fühlte ich mich wohl. And I was sleeping under the steps. Und da habe ich wieder unter den Stiegen geschlafen. Uh -huh. That's where I came from and I got another friend who took me to their home. Und dann hat mich wieder ein Freund zu sich nach Hause genommen. So I started living in Mango. Dann habe ich in Mango gelebt. From there I started playing soccer under 13, under 12 in der Academy, und called, dann, called Sports Club Villa. Und dann habe ich in einem Sportsclub, unter zwölf Jahre habe ich dann gespielt als Fußballer. Yeah, from there they wanted to take me back to school. Von dort haben, wollten sie mich wieder zurückbringen in die Schule. I started in senior one. From P3 I just went straight to senior one because I didn't have any choice. Aber von, ich habe, also angefangen habe ich mit der dritten Klasse die habe ich fertig gemacht, Volksschule, und bin dann gleich in die erste Klasse Mittelschule gegangen, weil ich dazwischen keine Gelegenheit hatte, in die Schule zu gehen. Yes, I stayed there for three years because I could not continue for senior four because I didn't have a passage for P7, so I stopped in senior. Three. Ich konnte nur bis zur dritten Klasse Mittelschule in dieser Schule bleiben, denn in der vierten, wo es dann um die mittlere Reife ging, musste ich ein Abschlusszeugnis von der Volksschule haben. Und das hatte ich nicht. So konnte ich nicht weitermachen. I didn't know anything in school, but I, I, I, I chose to stay there so that I learn how to socialize with people from good families as I was a street kid. So I learned a lot that those three years, how to socialize, how to love, how to be with people. Die ganzen drei Jahre in der, in der Mittelschule war ich eigentlich ein schlechter Schüler aber ein extrem guter Fußballer. Und so haben sie mich behalten. Und ich habe wenig <laughs> gelernt dort, aber ich habe gelernt in Gesellschaft von Menschen, die äh, aus einem anderen gesellschaftlichen Bereich kommen wie ich, zu leben, sie zu lieben, sie zu verstehen. I've gone through a lot. Ich habe sehr viel durchgemacht. I don't want, I don't think I even have enough time to, to, to speak about it because I've gone through a lot, but I'm trying to shorten the story so that we can move faster. Ich habe sehr viel durchgemacht in meinem Leben, aber ich möchte die Geschichte verkürzen, so dass wir nicht ewig dran sind. Es ist mein großer Herzenswunsch, dass die Geschichte von Eddie äh, geschrieben wird, dass ein Buch geschrieben wird. Wir suchen gerade jemanden, aber auch, dass sein Leben verfilmt wird. Denn ich glaube, diese Geschichte würde ganz vielen Menschen, die ohne Hoffnung leben, Hoffnung bringen. I've gone through a lot and um, I can also learn the real life because it has helped me a lot to become who I am. I didn't know anything about English, but I've tried as much as I can to learn so that I can communicate with everyone in the world because it's an international language and it helps. So I think I'm not so good, but I'm not so bad also. I'm trying. er unterstapelt. Er sagt, er hat immer versucht, alle Möglichkeiten, die er bekommen hat, so viel wie möglich zu lernen. Er glaubt, er spricht sehr schlecht Englisch, aber das ist natürlich eine Fehleinschätzung. Er spricht sehr gut Englisch. Und er hat immer, und er sagte mir zu mir, dass die Sachen, die Probleme, die er durchgemacht waren, hat, eigentlich sein heutiges Kapital sind. Denn dadurch versteht er andere Menschen in denselben Situationen. I've done so many jobs. I've, done, I've sold water in a park. I've sold uh, alcohol in the park. I've sold, I've worked on the buildings, I've sold biscuits, I've done many, like 40, 50 Jobs in, Er hat in seinem Leben schon auf der Straße 40, 50 verschiedene Aktivitäten ausgeübt. Wasser verkauft, äh, auch Alkohol verkauft, Autos gewaschen, äh, Even weed, you know, on the street. Oh, er hat sogar Drogen verkauft, <laughs> Halleluja. Yeah, but I didn't want to do that, but it was Ich wollte es nicht tun. Ich, said. You didn't take weed, did you? No. Ich habe keine Drogen genommen. I never take it. Ich habe nie probiert. I never take it. I don't take alcohol. I don't take weed. I don't take anything. I only drink water. <laughs> ich habe, äh, ich trinke keinen Alkohol. Ich nehme keine Drogen. Ich trinke nur gutes Wasser. Yeah. God helped me after dropping out school. I started singing in 2000. I started wanted to sing in 2006. I, uh, I continued 2007 7 and then I made it in 2008. 2006 äh, habe ich angefangen, mich in, auf die Musik zu verlegen. Ich habe angefangen zu singen 2006, 2007, until when? 2012? And no, in 2000, I started in 2006. Ja, ich habe mit and singen then I, I made it, begonnen. Yeah, I made it in 2008. Und 2008 kam der Durchbruch. So that's when I started renting my own house in 2009. 2009 habe ich mein eigenes Haus gemietet. From there I became a known musician in the whole Uganda and then uh, in 2000 Dort ging es sehr schnell, dass ich ein bekannter Musiker in Uganda wurde. In 2010 I did a song called Stamina, very popular, that went viral <coughs> Und in, 2000, in East African community. 2010? 2010. Äh, und 2010 hat Gott mir ein, ein Lied gegeben, Stamina, und das ist weltweit herumgegangen. Sogar unser Präsident hat es für seine Wahlveranstaltungen verwendet. And in 2014 I did another song. I made another song that went so viral called Citalos. It was it went viral the whole Africa and some parts of the world. In 2014 hat Gott mir ein weiteres Lied gegeben. What is the name of the second song? Citalos. What? Citalos. Citalos. Citalos. What does this mean? Citalos. I don't fear loss, but it's like a slang. You know, uh, it's, like I'm not afraid. See, I'm not afraid, and you can't buy me. You know, you cannot scare. Das, this Lied heißt, ich <laughs> bin, ich habe keine Angst. Du kannst mich nicht kaufen. You can't manipulate me like that's what I mean. I don't, you know. Du kannst mich nicht yeah. uh, in den Griff bekommen. Und das wurde dann äh, in ganz Afrika sehr bekannt und sogar weltweit ausgestrahlt. Yes. So that song made me so popular that has made me travel so many countries. I've been to over 50 African countries. I've been to the United States, over 35 states. I've been to the whole Europe. I've been to China and uh, Hong Kong. I've been to many, many countries all over the world. Australia. Ja. Ich war schon in vielen Kontinenten. Ich war in Australien, in Hongkong, in China, allen Staaten von Europa, 35 Staaten in Amerika und 50 Staaten in Afrika. I've been to Germany, many states. I've been to Cologne, Frankfurt, ich in uh, Köln, in Munich. Frankfurt, in München. <laughs> yeah, I've not been in Austria. No, uh, Austria was there, mommy. You were there? Yeah, I was there in a Vienna. city called Vienna. Oh, I was actually in Wien. <laughs> <laughs> yes. So um, I'm so known by dancing with the kids in my video. I love kids. I love helping children because I suffered a lot when I was a child. Ich liebe Kinder. Und ich bin sehr bekannt für meine Tanzgruppen, sind alle Straßenkinder. Und, äh, und ich möchte die Talente fördern. Yes, I should have told you so much about my story because I've gone through a lot. But this is a YouTube that we need, don't need to take hours of talking. We need to shorten it. But I'll be giving you my story slowly, slowly. Uh, um, uh, when my mama keep calling me here to speak to you, I'll be giving you a little bit of my story every time I meet and sit here. Yeah. Because uh, right now I didn't want to go so longer, but I have so many dreams I have a lot I want to do for the community. I want to make sure that I make this world a better place through helping the poor and the street kids because that's my life. That's where I came. You think I remember that? <laughs> also, ich habe die, die Geschichte, meine Lebensgeschichte sehr verkürzt, äh, weil ich habe extrem viel erlebt, besonders in den 17 Jahren auf der Straße. Aber <clears throat> ich möchte euch dann noch in weiteren YouTubes erklären, ich möchte gerne diese Welt in einen besseren Platz verwandeln, ich möchte den Armen helfen. Ich möchte, dass mein Leben für viele Menschen zum Segen wird. I love you everyone and I would like to be coming here to be interviewed Mama many times so that I can give you the real story. This is just a bit of my biography but not my real story. My real story is a movie. We're planning to make a book, we are planning to make a movie with Mama we're going to make a movie because you also your name now is involved by default by force oh, really? because you are part of the story now oh. <laughs> ja, okay. also wir haben jetzt diese Geschichte sehr verkürzt aber ihr werdet noch viele YouTubes bekommen ich werde euch erzählen auch von den ganzen Wundern die er erlebt hat. und ich habe ihn einmal gefragt, was ihn am meisten äh, äh im Leben, äh, äh, also was am meisten ihn beeinflusst hat, sagt er, alle Schwierigkeiten. Durch alle Schwierigkeiten, die ich überwunden habe, wurde ich ein besserer Mensch. Und er hat mir auch verraten, dass er schon als kleines Kind sich vorgenommen hat, nie zu hassen, nie jemandem was nachzutragen, sondern immer zu vergeben. Aber er sagt, wir werden noch eine, ein Buch bekommen von seinem Leben und wir werden auch noch einen Film machen. Und stellt euch vor, da käme ich auch noch hinein. Denn er sagt, ich bin jetzt ein wichtiger Teil seines Lebens. Of course, because you are now a part of the story, how can he escape? <laughs> <laughs> Jetzt bin ich ein Teil seiner Geschichte, weil ich seine Mutter geworden bin. Und es kann ich nicht mehr auskommen, auch in diesem Film zu sein. <laughs> Yes. And um, thank you so much. If you want to know more about me, you can ask mommy or you can go on Instagram. Eddie Kenzo is E-D-D-Y, then Kenzo. Facebook, same name, Instagram, Twitter everywhere. You can check me out on YouTube, Eddie Kenzo, everywhere you get to know more about me. And I thank God because I'm trying to be better each and every day. So, also wenn ihr mehr von mir wissen wollt, ich bin auf YouTube, Facebook und wie die alle heißen, ihr kennt sie alle besser. Und es ist, äh, mein Name ist Eddie Kenzo, E, also E, D, D, Y, K, E, N, Z, O. Und äh, ihr werdet noch oft von mir hören. South Air. Thank you so much. God bless you all. I love you so much. Thank you for loving Mama Maria. She's one in a million. She has changed thousands of thousands of Africans' lives. She is the queen of Africa, the mother of Africa. We love you, Mama. God bless you. Thank you. <laughs> ja, wir sind in der gegenseitigen Bewunderungssociety. Er freut sich so, dass er jetzt eine Mutter hat, die an ihn glaubt, die ihn beschützt. Und ich bin voller Staunen, wie Gott uns in kürzester Zeit als Mutter Sohn verbunden hat. Ich gebe ihm auch meinen ledigen Namen. Er wird in Zukunft heißen Edikenzo Bruni. Amen. Thank you, man. Thank you, man. God bless you. Der Herr segne euch. Er liebt euch alle. Und das garantiere ich euch. Der liebt jeden. Shalom.